història de l'APM segons els vostres vots. Aquest any s'han fet tres casals d'estiu. Com veus aquest projecte que no para de créixer? hauria de seguir creixent. M'encanta, està molt guai. I que el Manel i l'Imma hagin fet la promesa? Em remou la patatona. Com veus el relleu de l'equip de demarcació? Crec que anem a l'Orris aquest any populars. Vale. L'any passat, Barcelonès, vam acollir l'Assemblea General de Minyons Escoltes i Guies. Què recordes d'aquells dies? Molta gent, molt moviment, molt compromís, també molta tensió, però un horitzó. Apocalíptico. La Comitruc, què en penses? Penso que està una mica verda dicho, lo ha dicho. Què en penses de la proposta de fer un torn de formiga a l'estiu? Doncs la trobo una proposta molt interessant, ja que permetria que els caps en només dos anys poguessin obtenir foca i formiga 1 i així en 3 anys, si no m'equivoco, tenir tant director com monitor. La joventut està preparadíssima. Com veus el nou equip de tècniques de demarcació? Són molt guapes. Vale. No, no, jijiji, jajaja, no. Què en penses del fet que la demarcació ampli el seu territori, de que enguany s'ha afegit un nou cau? i han comprovat que no són un esplai i està molt bé perquè fins ara les Corts era d'escoltes catalans. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?